Jesus, hum. o que fala vocês é né? o você vai nos comentários dizer Meu Deus, eu não esperava que esse celular, olha a cara do lar, não tem nada a ver com a voz. Sim, isso daqui sou eu mesmo. Eu estou...